okay awo eno ipireka bino kye kubanga mbaaganira ku channel yeffe eno bugisu nation esi olyanzewo kyenako esuubira etuba erindi ebulayi ate buli kintu kyosuzana kyesuuba olukukola kyaba nga bulayi kusookera ddala embalomba iti kusobozesa kuba nga kudabulira ekyana eno kiina bugisu nation kusubscribing nga nakubibaza mwanyala muli mugesi mukukola gwe kusubscribinga ate nga mwabikipingira app nga mukusubscribinga kinaba kierayo naabi naddala mu content weffe kwesikuza kubanga gira ino niyo episode yesikusookereko ddala yekubona kuti kubadabisako information kwama mu community yefe nibo baatu beffe bali mu community ife sebaana nga paul nakwaganiire lunaku lwekyalero no kiina ndi nimugeni era ngaomugeni nokaali gundi dawe mugeni uno kina kwamenya enaye mu community kwamuwulira mirundi migali ate kukimuwulira ku zirediyo ezeffe buli lunaku omugeni uno kina kyaleero kino akuza kuba nga akuboolera iye eniyo naanu ate bulamu bwewewe wagendera mungeri kina kepire kabina embe nga emwaganira kwaniriza mukulu kalisi yebalako kalisi kati mukulu okusookera ddala mm. abantu abakulira eyo baagala kumanya gwani nze amanya gange nze guti yahaya oyinza okuteekako neryawokuli omuntu ajja kwebuuza nti wokuli lijja litya nenja kubanyonyola hmm. ndi musajja munamawulire ate era ndi musajja musomesa kwegamba nasookera mu busomesa nejoka nzira mu bya mawulire mukulu yahaya buti mm. ojo otya obulamu obutambudde butya kusookera ddala abantu bagala kumanya yahaya yani yasomerawa obulamu bwange mm. buzze nga tebubadde bwangu nga bwomanyi ensi abamu fe abazaaliddwa mu maka nga si malu tegali tegali eh, gundi tegali tegalina ssente hmm. financially nga teri stable tuzze nga tufuna obukalubo naye omanyi bwobanga olina ekintu kyewamala dde okuluubirira nogamba nti i must become somebody olaba nti olina okubeera nga ogezaako nnyo okulaba nti otuukiriza ekintu ekiringa ekirooto kyo hmm. so yahya gutti bani abamusanga yahya gutti nzaalibwa omusajja he was a pisant yali musajja mulimi ng'amanya ge is the late bamuyita mustapha toto ah, nzaalibwa buddaka mukifo bakiyita gadumire just opposite gadumire primar school naye nga mama wange Um, mukyala baali bamuyita naye shes also the late nga bamuyita mwajjuma mugala hmm. bonna nga uh, baku kyalo okwo naye nga tata wange ye yatambula butambuzi ebiseera bye byonna kwegamba naye yali nga audriale let him to uh, yusuf kubanga yali musajja mugisu naye lwakuba nti bazadde be bamukwako ng'akyali n'atambula n'afuna abantu abamukwatako paka lwe twatuuka okubeera mu kifo ekyo ekifo ekyo muzeeyi wange teyakibeeramu nti oba kyali kya muzadde we hmm. naye engeri gye yali omwana nga yeeyisa bulungi abaamukuza baatuusa ekiseera ne bakola ki ne bamuwa ekifo ekyo naye ngaekifo ekyo abaamuwa ekifo ekyo kyali nga kyali ttaka lya kakungulu nabalyoka bamuwa naye nga ebiseera byange bisinga okukula kwange hmm. nkulidde mukono hmm. olaba nti ndi mu lulimi oluganda than any other tribe ekika kyaffe tulina ebika bingi era obaosanga oli agamba nti ono wakikaki bwetubeera hmm. ebugwere yakugamba nti ndi mukatikoko omuganda ate bwe tubeera e bugisu sendiwumunguko omumujeru eh. manya abantu bagala kumanya mm. yaya atandika atya okusoma okusoma kubanga wetunamu emyaka gyolina saa zino mm. nokubamu akabanga emyaka ezise tegyali myanguku abazadde okutwala abaana ku masomero hmm. okusoma kwange na primary natandikira mu primary primary yange nasooka okusoma nasomera gadumire primary school then after that nga muzeyi wange alwaddemu hmm. nga atandise obulwadde butandise okumutataganya nengenda kachomo primary school kiri bulangira oba kiyite kaderuna mm. then from there nakomawo mu budaka muslim primary school uh, ne ne gye nakolera p7 that was 82 okay. bwe mala p7 najoyininga nkoma senior secondary school wano mutawuni etali mutawuni hmm. wabula awali university <laughs> eh, awali iuiu nenzija nensomera awo ah, senior 1 senior 2 nenkalubirizamu ebyesente hmm. nagenda nalina muganda wange nantwala every holiday hmm. nga ngenda okukola wa house boy mu kampala okay. nga nonya school fees hmm. ah, bwe mm. nafuna school fees nenkomawo senior three nenkalubirizibwamu mm. nengenda e kampala that was uh, eh, 1984 mu 84 omwo mm. nengenda nenkolako mu railways ngononya school fees mulokoma tv ya hmm. ngononya school fees bwe maliriza i joined the kololo ss hmm. kati bwe mbeera mu kololo ss nemala okusoma nemala siniya yange eyokuna mala siniya fo i joined butabika nurses training school nurses training school ngo ogendeyo okusoma busawo busawo hmm. nengenda nensoma nemaliriza bwe maliriza okusoma nenkolerako emulago mu wod 16 mm. uh, for sometime then nebagamba nti baagala abantu okutandikawo puroguramu yolulimi olugwere yes. ku radio uganda yes. nenjoyininga awojoyiningira media wejoyiningira media najoyininga bujoyininzi nga sigenze kusoma Hmm. nga mawulire bwenjo bwenjoyininga by that time uh, twalina chances hmm. nti uh, gavumenti yali esponsaringa abaana byalabanga nti theyare bit bright bakola bulungi netutwala ku uganda management institute yes neŋŋenda nensoma certificate mu journalism okay. mmala okusoma certificate mu journalism mm. netukola netukola netukola netufuna chance ate waliwo uh, scholarships zokugenda mm. kairo tugenda kusoma ki journalism, journalism still, still. Mm. katonda nanyamba nembeera ku bantu webalonda okay. neŋŋenda e kairo nensomayo two years nenvayo nga nina diploma in journalism okay. kati bwentyo bwentandiika naye nga ebintu tebyali byangu naye nzize nga nandira ku bantu hmm. kubanga nayagalanga nnyo okwekwata bwe nalabanga omuntu ali obulungi nga njagala nnyo omwekwate baide nalina cousin brother wange yali manager mu kirembe mines ekasese nga e bamwyita e hmm. wilson mulebeke era akyaliyo oyo yankwatako nnyo kubanga wenayagalanga awantu nga agezaako nnyo okukola ki okuntuusaawo kakati bwentyo nenanda bwentyo paka lwe natandika okukola neera ffe baali ba pioneers ba programu y'olulimi olugwere ku ubc maybe nga nkuzayo mabega katono mm. what inspired you to leave nansing yes. and opt for journalism okay it's a very good question ekyanjagaza ennyo journalism okuva edda nedda nalinanga sista wange yalinga uh, buganda eyo naali kyaggu yajjanga n'akaredio ewaka nga hmm. baideni tetulina redio naye nga buli lwajja ne redio twagala nnyo okutuula waali nga twagala okumanya who are those people speaking ah, where yeah. are they <laughs> era one time we tried to open the radio eh. Eh, nti hey. hey, twagala tulabe abantu bano batuula wa mm. where do they sit uh, nekirala mu biseera ebyo nayagalanga nnyo akayimba unconditional love okay. era akayimba ako ngamba nga tisinga katonda nyamba nange one time nemberako either omuyimbi mm oba okukola ku rediyo oba twatuulanga ku rediyo nga tuwuliriza rediyo hmm. ngaetunyumira nnyo ngogate eh, era sisita bwe yagambanga nti asiibule eh, lwakita tulekera rediyo eyo naye nga naye bwe bulamu bwe ngaatambula naye yalinga yalubaawo hmm. naye nga yagisiba tebwako lugweye tekola ki hmm. ngaagisiba naye nga asitesheni ah, ye yalinga egi emu naye fe nga twayagalanga nnyo leonard mambo mbotera hmm. owe kenya era yanspiringa neamba eh, omusajja ono nga ayogera bulungi omusajja ono nga ayina ebirowoozo neamba i wish i became one of the presenters i would also act like leonard mambo mbotera kati awo ngaokyali muto onyumira kukola ku redio nyumirwa kukola ku redio mwali muziwuliramu fm oba mu fm yali teriiwo hey. Eh. tulina nga radio nga medium abakozesa medium wave mm. nga fm zino zigenza okujja ngaera nange ndi ku radio i think the first fm radio station was green channel eyoku radio uganda mm. era yeyasooka remember mu biseera ebyo batwala abantu okugenda okusoma abantu abagenda okusoma ebya fm radio stations the first Mm. pioneers ngambalaba mm. yali omwana omugisu gwetwakola naye wano kujja naye embaale charles mukwana ne bamutwala e italy okay. n'agenda okusoma he was the first person ekyovaolaba nti ye bwaba ku bintu bya fm ebyo mm. buli kimu akimanyi akitegeera bulungi era bwe bagenda okusoma bwe bakomawo ne balyoka batandika green channel nebira nga ate yakwata nnyo omubabiro kubanga yali stirio mm. nga buli ekifuluma gali very clear okusinga kate uh, hmm. hmm. obadde okyatunyumiza hmm. wegomba nnyo sisitawo n'akaradio k uh-huh. katoolo ovudde mu busawo otandise ejjaniyo eya generalism byali bitya generalism yali koosi nnungi kubanga ye koosi gyotamala gagwa ku kintu uh-huh. nga bolaba ennaku zino kubanga bagamba nti okuyingira situdiyo kwebwetusomedde nga you have to make a script studio studied script era nga bw'oba ogenda ku mpewo yo program manager ateka okujya approvinga ekitaliiwo kati hmm. bacha approvinga which music are you going to play, play. what is your signature tune mm. akakuyingiza akakuyingiza mm. eh ngomala ku kakuba abantu nebetegeka because you have to play song yes in the middle you fed mm. no yogera mm. no by no introducing yourself and the topic the yes. program sawa zegenda okumala kumpewo mm. kati awo nolyoka okola ki ogenda ku mpewo naye nga you have ng'olina kufollowinga script gyomazeokola nga bw'ogiwandise mm. you don't go outside that script ekitaliiwo kati ngaennaku zino kakati balaba jona bagundi bano abakola music dance and drama kakati bwe bali ku mpewo hmm. naye mm. those days ng'olina strictly ate olina okulaba nti tobeeramu na kigambo kivuma tobeeramu na music gw'ogenda okukuba omusekamu ate nga si wabuseegu ate n'ekirala sipoosi zogenda okukuba mu puroguramu eyo zonna olina okuziyingizamu hmm. this time ejja kubeerawo gundi uh, music interrode wano wajja kubeerawo uh, kagundi mu sports wano nja kwogerawo kino bweki kwegamba nga olina okukolera ddala script ne mukamawo ngaolusi batuula mu office to follow that script nekirala ku radio uganda by then mm. twalinanga uh, gundi nga bazirikodinga umes nga guba musango gwe kyova olaba nti wewaava akantu hmm. nti mm. singa oba okyazizza omuntu yes. ngaolina okukubawo kadisclaimer, kadisclaimer. kadisclaimer ako nga kakayamba that station mm. okubeera nti singa omuntu ono amesinga oba nauma oba nayogera bibye ah, guba gugwe bwezajjire okubeera nti bagezaako okulaba nti omuntu azze bwaba ayogera tojja mukwata mumwa mm. kale bwe tutyo bwe twatambula naye olugendo telwali lwangu kubanga okusoma generalism mm. olina okusoma n'amateeka yonerezimulo kubanga bwe tuba twogera nnaku zino ŋŋenda nempuliriza radios abantu ne bajja ne bavuma abantu but there is a law ekuprotectinga ne protectinga na station nnaku zino abantu bagwa bugwi ku bintu batandika muntu adduka buddusi ŋŋenda kukola ate n'ekirala edda sijukira twali tutandikawo amawulire ag'olugwere naye negalemererwa naye nga omuntu ofcourse amawulire bagawandika bagawandika mu luzungu kati gwagenda okugasoma ngaoli supposed to translate the news naye enaku zino ndaba abaana asitula bulletin <laughs> ya luzungu nadduka ku mpewo nagamba genza kusoma lumasa aba eh, oba luzungu oba oluzungu kale soke hmm. era ne payment edda webasasuliranga pa item hmm. ng'asoma aga oluzungu bamuwa kitono ne kwasoma aga oluganda because the translation olina okufuna ebigambo if it is ruma saava byeruma saava biziirawo sigamba nti awo ah, lugo omanyi okudduka nojja osoma olupapula lw'oluzungu obeera na mutwe ekyo ogutranslatinga that's right wagendanga mu studio infact omuntu yenna akola program ya supposed to arrive early in the studio tuuka mu studio ngaobudde wadde ogenda kukola program mm. era edda nga bwodduka nogamba nti ogenda kukola program naye nga program eyo otuuse e, katugambe etandika sawa bbiri otuuse ewabulayo dakika ttaano tebakukkirizanga ah, ah. yonot supposed to step in the studio kati embeera eyo ogiteeka ku mbeera eriwo saawa zino mm. obuzibu buvaawa obuzibu gyebuva iwodse obuzibu kakati kubanga bantu abantu bangi baguddewo stations mm. naye waliwo okugulawo station nga nekyogenda okukola okay you have your money naye nga tofuddeeyo yisi mm. mu kukola kuno kwetukola if you are a producer obera obeera n'ogutundutundu gw'okomandinga ogw'abantu mm. your audience yes. that audience matters very much naye ennaku zino most people abagulawo radio station agamba this is my station i had my money i opened naye omuntu akola naye contributes a lot mm. waliwo abantu abatega obutezi nagamba kangende ndabe program yawe erishye only najjako era bweggwako nakolaki navaako navaako kyova olaba nti radios eddanga zakatandika even open gate hmm. nga omuntu afuna abantu nebajja nebatraininga abantu okumanya amateeka okumanya kyogenda okukola how are you going to use the machines biki byolina okukola hmm. the language you are going omanye ekigambo once spoken kiba kigenzi to never come back kati mzee yahaya guti mm. ovoti eno ku ubc mm. nowerekera open gate kakati bwe tubeera ku ubc twafunamu ekirowoozo ne tugamba nti we have really worked for the government for a long time mm. why can't we go and open up our own station yes. ne tuleeta that suggestion ne bakibayinga we were so many Mm. in that thing twalingako ne pastor azmas mwaka bishop kati ennaku zino mm. n'abantu abalala bangi naye ah, nga bwomanyi saawa etuuka omuntu ekintu nga kyakajja kipya abamu bagamba oba bagenda tuba bagenda kukola ki mm. naye ne tunywerera ku kintu ekyo until when we made it up ne tusobola okufuna station eya open gate nga tujja nga tugamba nti lets go and open the gates in the east era netujja we had people who really abaatuwa nnyo moral n'okubeera nga batusupportinga i would mention some other people nga honorable nandala mafalu hmm. yali musajja waffe nnyo kubanga yatusupportinganga nnyo hmm. era nga programs aziwagira nnyo ngajja nnyo ku mpewo hmm. n'abantu abalala bangi batusapootinga ate by then abantu bakyagala nnyo ah, bwe tuba nga tutandise open gate i was the first managing director in open gate okay. nakola kinene nnyo to open up offices up country yes. because radio yonna bweba etandika mm. it is a community radio yeah. it is for the people yes. you go to serve the people the services nga tutaddewo ne suggestion box mm. which i don't think other radios have it now even most radios don't have suggestion box mm. kubanga every year we used to sit ne tugamba now let's look at our programming eri yes. does it really suit the people mm. suggestion box we open it ne tusoma buli kimu kyonna ekikoze eki ekiwandiikiddwa hmm. abamu bagamba programu eno ejja very late can you really put it a bit down hmm. eno musobola okugyongera obudde kakati bwe musoma suggestion box hmm. ne muddayo you sit on a drawing board and say people want this katubawe kino manyife kakati tulinga abafumba you cook and give to, give the, people. to the people kakati gwe bwofumbira abantu ekintu ekitabanyumira then it is really very bad mm. ne radio station tekula bulaba nti abantu abamu when they open up stations mm. they become very proud we have our money we can pay we have bought our machines mm. naye nga kyandibadde kirungi omwana ono bw'abanga azze okukola yes. let him be part of the management yes. amanye kubanga ajja kuleetera ekirowoozo akugambe nti a ah, kino kyandibadde bwe kiti kino kikolebwe bwe kiti mu programu yange mbadde njagalamu kino maybe even the marketing hmm. the marketeers bemba nina programu yange nti obuntu bulamu hmm. that is the work of the marketeer wegenda ontundire programu yange hmm. eh? because thats how we used to make money you go and sell this program era enyini ofuneyo n'obulango eh, kati nze bwemba nsasulwa ngamaye hmm. programu yange eba leta zino ate n'obulango nabo bojja abantu agaa njagala programu ya buntu bulamu njagala programu ya gundi hmm. kwikoye kati awo olaba nti you can make money because you sit, you sit with your staff and what can we put in this program yeah. how can we really build our station etuuke ku gundi yennyini level ezawaggulu kati mm. awo nowesanga nti ekintu kino mubanga mukikoze mwenna n'abakozi hmm. kiba kiyamba than somebody imposing nti nze nasalirawo nga na eprogramu yebesawa zino naye kozesaako omuntu gwokozesa hmm. akola programu eyo akubuulira obuzibu bulimu biki ebyetagisaamu then station ejja kuba etambula kati muzee yahaya guti mm. mujja ne idea ya open gate mu mbaale mm. waliwo redi ekiezi endala ezaaliwo wano mu mbaale mu mbaale wano mm. nzijukira nga nkyali ku open gate mm. pastor luk hawumba yajja ku radio uganda nga yakavaava bweru n'agamba njagala kunyamba njagala kutandika radio station mm. eni e mbaale nemubuuza ogenda kutandika radio station oze nebyuma nagamba i have a transmitter mm. netujja netulambula netulaba we gave him the idea mm. i even used to come nga olusi ampakira nenzija hmm. wakumagezi mm. nokutraininga abaana mm. nga nzija era nga bamampita mukozi wa naye nga navanga kampala ku radio uganda mm. nenzija nembeera wano olusi 3 days mm. Hmm. ate nenzirayo naye nga idea yajja nayo mm. naye ate uh, omanyi waliwo ekintu bwokikola mm. naye nobeera self centered nga kwegamba buli kimu oyagala okikole mm. oli buli wamu oli buli wamu that one is also very bad. It's very, very bad kati ekintu ekyo kyasuula muganda wange pastor hawumba kubanga yali takkiriza kukola ki kulaba nti awaka akaganya because buli lwotandika station olina okulonda first of all okubeera front manager those are the receptions yes olina okubeera nowa resource resource manager imane hmm. resource oyo nga akuyambako mu bintu bingi then operations manager yes. you as a managing uh, director you get reports from those people yes then obere ne marketing na yebere yo marketing manager mm. news editors kati ebintu labanga biba bikola ki bitambula bitambula ne n'ekirala tuwadde abantu abasinga obungi sometimes when they start stations mm. they opt very much to use their relatives okay. uh, using a relative sometimes it's good because you want to kulaba nti sente zo sente zo nedda mm. tekuba kusala ku resources because naye afuna omusaala mm. naye omuntu ayagala kulaba nti alaba nti abalala bajja kuba babbi yeah. naye nga kyandibadde kirungi okozese professionals ono relative bw'aba nga taggwa mu gundi mu tuluba eryo hmm. ano omunoonyeza ekyokukola dan okujja abeere ng'abeere awo okutunuulira kubanga bo relative kyakubuulira kyotwala hmm. tojja kukirijectnebwekibanga kyonoona gundi oyo mugobe olaba hmm. nga bagoba gundi oyo simwagala atuyisaamu amaaso gundi oyo alabika ba sente management weri if you set up a very clear management nomanya nti okuva wano nzira wano okuva wano eddaala lino lidda wano bwigenda okutuuka ewa ceo mm. who is the managing director yes. nga bano bonna bonna bamaze okukola ki okubiyitamu okay. so that one is olusi sometimes kiri kusuula uh, some uh, gundi uh, media industry kati mutandise open gate mm. ebizibu byaliwo bingi mm. biki ebyo nyininyini ebyo byojukirako nti kino kyatusumbuwa nnyo nyo mm. ekintu ekisinga okusumbwa is marketing marketing abaana abali mu marketing sometimes tebawa picture ntuufu naye ekyo kisinzira ku layout eyaki e, e, e, eya lineup okoze otya wano bigenda bitya naye nga marketing webanga teriiwo bulungi the language used sometimes in marketing mm. matters nekirala kakati nga bwe tuli mu media industry waliwo radio stations ezijja nezaagala zisale mm. ati uh, eh, oba nayo eh, tokisho eh, one hour siling ati million mm -hmm. ati sena bawera ku, ku mitwalo abiri ne you want to give a talk show at 200000 one hour nga tomanyi omanyi radio station is something is a project which is very expensive yes. ate which needs a lot of uh, i think uh, kugamba uh, uh, knowledge okubeera nti ekintu kino kiyimirirawo hmm. olina okukiteekamu enyenye mwababadwena mwaletawo open gate nekinebaale hmm. mwageza kukubona muti mututumbula lulimi lwefe hmm. lumasaaba mutusayena imagesi gano kyenakubona muti nero lumasaba lunyala lwatundanga zimbuzi okay wanyala nabikangezeko lumasaba mbona oba nanyalisana mm. uh, ah, lumasaba alu ng'oyira kikiitu akutu mm. baba babeere kitu kyo baba the community within ne baba bananyini kyo hmm. lwekuba ng'olikuuzaako yira eredi yebunyole eh. kunyala walomoti sokese lunyole lumasaba lwebanyole bali hmm. lwekuba batuva kuwa buwagisi beango bene hmm. kunyala wagula ebiiryo e, walomoti wamuliranwa kasokere kuwa bakumulirano hmm. onyowera ango babaana badiire aliwo sapulasi nozekebulafu eh. otikagabireko bano jovubo nanga wana nikiri radio station bakuteba bati zini mikiina zizakuba ku radio uh -huh. waluma oti aa nanyowanire mu hmm. hmm. masaba mm. lwekuba ndi mu masaba mm. bamasaba nibo the first people to benefit, to benefit. ati nga namalire bamasaba waluma oti banyole bali kipyana hey. nibateso bali kipyana eh. bagwere nabo baliwo mm. ati batuubwo nabo wabawa kuonyala wali muti sesena waba amasaba bonyene mm. that one also uh, uh, when we go in the marketing, marketing industry uba wakolere nayo oliku oligezako kusalako mm. eh? olikukalako mm. ati marketing konaza muba nayo olumuti ndiniredio aliwokalanga hano ku district mu ati nyomu mugani kaluma sabalonyi ati se nakuwa funira mwali <laughs> wabone ati nga wakolere mm. ni batu kundulo nabo bawo mm. wako ba, banyole wako gwere mm. wako baganda there is a community baganda bali mu community nga linabe mm. ati nga walume a asena ah, ah, wabama sababonyene witire katale ke ah, witire katale kowo keredio yo atiko nafuna uh, gundi marketing bulayi batuko banafuna silingi bulayi redio naba ejenda nenga keri kufuna silingi zingali okay mm. maybe away from the professional part of you mm. as Yahya Guti mm. is Yahya Guti a family man I'm a family man married yes <laughs> uh, my wife also used to work in uh, in the media industry But seeing that we were all in, uh, uh, in uh, open gate, mm. when it's time for getting salary, sometimes when the salary delays, yes. Hmm. you all starve. Yes. Hmm. I, in fact, it is that very radio which has really managed to get my wife a job because she's working with an NGO in the northern in northern region. Yes but we're all together in one basket. In one basket. So if anything happened, mm. would all starve. starve. Mm. So that's why we said no. But how can we really stay here? We have children. But that one is not my first wife. I hmm. have a first wife. Yes. Who was a teacher. Yes. And. Uh, she's the one who has my eldest children. Those ones who are others who have completed university, yes. others who have joined my profession, also in the same field, the same field, yes. others who have joined uh, judicial, okay. they, they, they, they have taken up courses in the uh, law, and I have nurses. I, I have very many. <laughs> I have very many because I married so many women, so now I have two. Yes. But I, I know I have children who have really attained very good education. Okay. It's only that the jobs are scarce, but I know they will get jobs. Okay. But others are working. So, as Yahya Buti, yes. what, what words of wisdom can you send maybe to people who are viewing you today? Mm, people Especially people are, who, are, who are trying to trend your path. Mm. professionalism. The people who have really taken up uh, my path, I would say journalism is not an easy job. You have to be very careful when you are talking and articulate. You have really to. I, I, would say to try to gauge what are you going to give to the people before you go to the studio if you find, if you see that what you are going to give to the people is not worth it, you would rather leave that program go. Okay. They play fair. But it's better if you know that you are going to work tomorrow and your program is about farming, try to make a research. You see, these days people who go on air don't make research. That one is the biggest problem. Make research the research is free. Yes. It's just only coming to talk to me as a farmer that Mr. Guti, I see you, you have this. How can you farm on a small land? Yes. Huh? In the, uh, people who are farming in small places. Me, in fact, me, I have been going to Kampala mostly to make research. Uh, Mr. Kaushenga is my best friend. Yes. And uh, whenever there was uh, such programs of farming, doing what, they would call me, can you come? I will sponsor you. Yes. I will transport you. I go to Kampala. We move to farmers and see what, how they really do their what? Their farming. So if you don't make a research, then you will be a very poor journalist. Okay. Yeah. ki ekirala kyonyumikizaamu mu indasitule eno gyobaddemu indasitule enonamawulire indasitule eno mm. nnungi nnyo kubanga ne woba wooli nga tofuna bulungi mm. become a very popular man and this is an industry whereby osobola okubeera awantu ng'enfunayo mbi naye ngaekitiibwa olina mm. era munnamawulire tebamuleka mabega bagamba ne munnamawulire wuuli bakujjukira n'ekirala nti omulimu guno ogw'amawulire gufudde eggwanga lino kikyeriri ebiseera biri twali mu daka ages nzibala edaka ages bwe tubeeredde ku radio fe twali wewe heroes because twabaali bacommanding eno yonna nga bagamba yaya guti agenda kujja oba egundi emutoto mm. ensi yonna nekuŋŋaana nga omuntu ayogerera omuntu gwotala mm. naye ngaali kujja buli omu ngaga nti zakubona yahaya <laughs> afaana aryena mm. sembule aliikono lyonyene naanuuyo ekiraba kati embeera eyo neebeera nti ekutunda nnyo kyova olaba nti njagala okubuulira abaana abakyakola bw'obeeranga awantu nga katonda yakuyamba n'osobola okubeera media industry tolekanga mulimu ogwo hmm. nga tonafuna mulala ate media industry is a very good good place to work in kubanga w'obeera wano ojja kusinkana minisita mm-hmm. osinkana ps osinkana abantu ab'amaanyi ate nabo nga bakuwa ekitiibu ba mps mm. kati bwogamba nti banaye mulimu eyo wagamba nti eh, oyagala mulimu kituufu nti eh, hmm. waliwo gyemmanyi leeta empapula zo ogenda hmm. okulaba bakuyise bakuwadde omulimu bcause nze mukazi wange yali akola ku open gating akola programs za heret hmm. naye people wanted somebody to go and do the translation in the north baali bazungu ne bajja nga banoonya ne bavuga basanga nze radio mm. we are looking for a picture lydia i don't know ta ya babuuza mwana nagamba no a picture lydia is no longer working here but the husband is around yeah. ne nizijana baga ah, no eh, you are the husband ah, we are glad to meet you ne banvuga ne bantuusa waka ne want you to go and make us some translation the news mm. you know room mm. naga i know n'agenda era kakati emirimu gye agikola whenever they come alina okugenda okukola translation bali boogera oluzungu yena ababuulirwa mu luluwo mm. ate bagenda okulaba nga baagala genda ah, we want somebody in the west in kisoro my wife new some lunyankole and she again got <laughs> in fact ebiseera ebyo abadde akolera kabaale mm. eh. nebamuzaako embalala kati olabira ddala nti media industry wadde nga tunyigirizibwa abaana banyigirizibwa erina opportunities nyingi you can really get a very good job olaba nti you have to be really uh, olina okubeera omuntu agumira embeera wanyana nabigoga kale awe no niyo fini yongera kuvanga imbarombera iti kuyongera kuvanga kusubscribinga zimbo zinga zino ziyongera kuvanga zidikana mm. kuvuga Nation sese bananga Paul atenga runa kurekera no china mbere ni mzeyi yahaya goti, goti. ubere nga akola lisina no kine bugisu ku radio ne ba pioneers bife babatandika kitu kinga kubikomba nga kupaulira nafe kwa luma kuti powder inzira yene kino yesu kuni kubanga kuzamu era nafe kwebaza mukama kuti kwabanga kujidabulako kubalomba mubenga mu subscribinga bisinga wo kina kunyongera kubanga kubidiza ka polapola zei wanyala kubanga nasa nasimire mm. mwanyala wewe weraba wezikabi amina nanywe mudabule mu myaka amina because i'm now 60 years okay yes Anya. so it's better uh, nga oli kukola kitu mm. Uh, you have to be trusted yes ubuyigino eh, mm. eh, esibalanga eh. uh, eh, ni gumuze gwe buwifi gwe buwifi mm. nga wabere ni nimuze gwe buwifi komalakota journalism komalakota <laughs> ekuba omuntu ngaakuwera ekiitu mm. ogana owambeko ano owambeko ano akuduye anakuwona fanyera na nasime manya wivo manya nga kumaliza mm. nze yaya guti mm. batu wajende nabe mu industry batu bangali bana banandu besi kwa kwalimo ta eh, product yo china najihambako eyi eh, najihambako mm. batu chinabo china babitira makono go batu galina nabi kuba nini babana shitamba nabo mm. uh, ah, copengate baana ba, za ba, boss bosi baziire mu other eh, radio industries mm. baba andini sona ba jimirimu mm. kuna kodala bana bananikira mu open gate mm. naba wa interview nabonanga banyala de banyalis hmm. ati bali bulayi hmm. eh, kuli ni babaana ba egonda abo products hmm. baana yuba baana aliwo bakisiibwa ati ba district water office in other areas ba apollo mukwana ati they are really working in other uh, other departments i have even others being the police mm. one time i was surprised when i reached somewhere i was i had taken my son to go and do an interview in an office mm. i met a commissioner who said he was a journalist and i'm the one who had employed him at open gate mm. he welcomed me and he said leave everything to me so nga wakolere bulai bintu bikubeerera birayi okay. eh, mm. kale manyina na kale naye nga ebintu byayitamu bingi kati bwe tugerageranya ku saawa eno elicense mm. alone is very expensive bantu bali mumiliyoni kumi bwodda ku masanyalaze radio station enywa amasanyalaze okusinga ebyuma byonna that transmitter kubanga ziri powered according to ah, powered according to the, the, the what the what what kati nolabira ddala nga omuntu bwaba tisimutetenkanya bulungi afiiringa alemererwa eh, hmm. kati kyova olaba nti biba bizibu n'ekintu ekirala ekiremeseza radio stations ah, nti abakozi omanyi bananyiro radio stations batunuulira nnyo ebyuma byabwe nfunye ntya hmm. neyeerabira omukozi nti the part of that what that project omukozi bw'aba tafunye sente togenda kufuna sente ate abakozi balina tendensi if you fail to pay them well banoonya amagezi they will pay themselves hmm. banoonya wagye bafunira ajja kukwata ekirango akikolemu amawulire hmm. akikolemu amawulire okiraba yafune yafune naye gwonaoba ofunira wano naye those radio stations eh, ezepeyinga bulungi abantu osanga nti abantu bali bulungi they can access loans bwe babeera n'ebizibu radio station efaayo n'ebeera nga at least ejja ebyabanamawuli uh, hmm. hmm. gwe nga omukwabo hmm. ababadde mu industry eno olowooza obuzibu buva ku ki challenges balina zonna zonna ziva ku ki ekirala challenges the proprietors hmm. ekintu kino bakiyingiramu naye tebakiyigaana oyinza okubeera ne sente omuntu ayinza oga nti olowooza radio station emalawo sente meka hmm. nti if you have about 300 million you can open up a radio station naye okoze research okumanya ekintu kyoyingiramu because that is business hmm. gyoyingira omanyiyo I think a radio station is like somebody opening up a very big shop. Yes. A wholesale shop. Naye nga talina bitabo bikola account, account, accounts. Mm. Sanganti nti ogwa because any ene company bw'eba etandise ebeera n'erinnya. Mm. Tebeera part of she. No. Eh? get bw'oba oyingirayo get kuborrowinga. nga individu oba ojja mu sente ezijjamu ngaomanyi nti waliwo nanyinizo if it is open gate it is open gate if it is erigon it is erigon if mm. it is masaba is masaba hmm. era erinnya lye babimuwadde ye masaba hmm. is not werishe yes. so don't combine the two that werishe is the, is the, has to eat Eh, masaba azimani ekiraba eh, eh. hmm. masaba muleke akole sente ze olyoka oleeta abantu babale hmm. masaba ono yakola sente meka namuteekamu sente zange naye nganda basataziza deni bakubalire hmm. masaba ono bwe yali akola yakola amagoba ga siringisi emiliyoni taano emiliyoni taano zino masaba naye alina okufunako naawe weerisha ofuneko mm. kati abasinga bakwata ezamasaaba weerishe nazirya zonna <laughs> naliramu ne capital mm. kyekisinze okusuula some radio stations ate nekirala simanyi mentality eyabantu abafunyeko sente mm. when somebody gets money they change, they change. because bakyenyinga mumbeera munjogera mm. eh? you find very few rich men abayise mu buzibu abasobola okgenda nembeera mm. sometimes others baleka sente nezibafuga instead of them okufuga sente aweneo wanyera nabi engana niyongere kuva nga ekwaganira mm. ewe mubona wefamula yanzewo kina oli ku vaccination ino echannel iriwo kubange kuletera bitu bigali bigalima bingi ndowooza nga wakufollowingire bulayi kwama ma ekina bigali byesi kubanga kubaletera naddala mu music industry yefe ye bugisi yebugisiino kino kyesina nakulomba za ku facebook ku liking atende na chindi obenga na nawewo osubscribinga ku channel ino kino kuba bigali zimbo zinga zino kino banga kwengera kubanga nga kudawusako